はいこちらが玄関ですでここがね一応共有スペースになってます進みますするとまあこんな感じでね綺麗ですねここは一応トイレここもねいつも綺麗にちょっと暗いけど押されてますはいここが大家さんの部屋かな今改造中みたいですけど でこれがみんなの共同の台所ですこんな感じ水も飲んで大丈夫だし食器とか、えー、フライパンとかも使えますここもねメキシコ人だけじゃなくていろんな国の人が Airbnb なので泊まるので、まあ、一応ねあの念のためにこう名前を書いて、えー、食べ物その自分の買ったものに貼ってるみたいです、まあ、こんな感じでね ってるみたいですね。ねこれ私の牛乳とかねこの前そう牛乳がなくなっちゃって誰かに取られたみたいでまあしょうがないまた新しいの買って多分お野さんがこれつけてくれたのかな上の冷凍の方に私結構ねあのお肉そのまま、えー、凍らして入ってたりとかします、ね、一応朝時間ない時のためのこれとかね一応ここが 共有スペースでこれ私あのクローゼット使っていいみたいなので使わしてもらってます私の炊飯器とかあと食材とかねここに入れさせてもらってます棚にあるやつも OK 食べてあ使って OK ですとても綺麗いつもそう大家さんがねすごく綺麗好きで2時間おきぐらいに結構あのゴミ回収してくれたりとかしてますじゃあ今度外行ってみましょういい天気 まあ、こんな感じで。えーとまあ、今ね Airbnb の部屋 5, 5, 5部屋あるのでこれが5番目の部屋ですね一応洗濯機と,、えー、と乾燥機もあるので全然問題ありませんこんな感じこんな感じの共有スペースでしたはいじゃあ次は階段登って2階に行きます階段を上がって の、はい、1234つ部屋がありますね4番が私の部屋なんですけどその前にトイレ見てみましょう入りますで、まあ、メキシコに限らずあの南米のほとんどの国はトイレットペーパー流せないのでゴミ箱に紙は捨てることになってます、まあ、ここはね結構あの水お湯が出るので、まあ、他の国とかだとねあと他の 前の家とかだとお湯は出なくて水風呂あいて浴びたりしてたので結構ここはいい感じですで吹き抜けというか吹き抜けじゃないけど外につながってるので結構新鮮な空気も入ってきてトイレもお風呂もいつも綺麗な感じですじゃあ私の部屋4番お邪魔しますはいやってきました私の部屋です 私の部屋をちょっと、えー、ぐるっと一周ツアーしたいと思いますまずこちら玄関ですねで私の部屋なぜか微妙に廊下がありますでここ靴並んでるんですけどまあお出かけ用の靴とかねいろいろありますけどとりあえずあの私部屋で部屋の外えっ、ー、と家の中用のスリッパですねこれがお風呂とかキッチンとかの時にこれを使ってますただね私あの やっぱ日本人なので靴でそのベッドの近くに行くっていうのがちょっと苦手なのでスリッパに履き替えて一応ドキンでやってます私の部屋はこんな感じで収納がねここ多くてとっても気に入ってるんですけどこれまず1個目クローゼットがあってその隣にももう1個クローゼットがありますまずこっち見ていこうかにゃーん はいこんな感じですでもともと私あのバックパッカーなので服はあんまり持たないようにしてまあそれでも増えてこの量ですこんなに多くなる予定じゃなかった移動がしづらいんですけどまあしょうがないまあそれでねこっちに私のでっかいリュック何リットルこれ何リットルだろう70す15まあこんな大きいリュックで移動してます キャリーケースは、えー、キャリーケースキャリーケースは持ちません。帽子がかけてあります。こんな感じで私のクローゼット丸一。ね、住んでるとまあどんどん物は増えてきますね。はい、じゃあこっちのリ、えー、クローゼット。まずね、私このしんちゃんが大好きなの。可愛いでしょこれ、韓国で買って、もうお気に入りのトートバッグです。あんまり入らないけど。 はい、じゃあ中開けてきます。オープンはい、普通、こっちにあの服がかかってて、これ段ボール置いてあって、まあ、小物類がこう、ちゃちゃちゃっと置いてある感じです。はい、こんな感じで、クローゼット第2ちゃんです。そんな感じですね。で、えっ、ー、と、まあ、ベッドの隣にあるのが、こちらの こんなちっちゃい置くところがありますねこのかわいいロビンちゃんとかあとかわいいピアスちゃんとかねこれかけちゃったのひまわりがかわいそうにお気に入りのピアスはここにかけてたりまあちょっとこれね小物入れとかありますけどまあこの中とかはあんまりちょっと見せられないけどまあ薬あキティちゃんのねあのお気に入りの やつとかもともと化粧品入れにしてたやつ全然ちっちゃくて入らなくなっちゃったもんピアスのあの私のピアスの作ったやつとかがここに入ってたりねします下は何も入ってないほぼはいでこちら私のお気に入り大きいベッドですねありがてえよこのでかさほいよ でこっちに来てから私ピアノを買いました電子ピアノえっ、と全然弾けないですけどもう楽譜も私読め読めないしピアノ多分1年ぐらい昔やってたけど1年だしもう15年もっと前だなまあそのぐらいの昔やってたんですけど最近また買ってキングヌーをやってたりします 私の机椅子これ重いんだよなまあしょうがない重いよねこれねで机はねできるだけ何も置かないように最近してますでここがすっごく危険なのここもう何回怪我したかわからないここでだから最近はこう靴下をねできないあできたあれでできたはい靴下をこうはめて怪我防止に 留めてますでこれあの隣に置いてあるのがクスコのお土産クスコでもらっ家族にもらったお土産と、えニカラグアのお土産、まあ、この辺にはネイルとかのねやつがあって鏡もこれこの前買いましたイエーイ化粧品とかあとこれつけまつげはあのこの前化粧をあのプロの方に えー、やってもらってモデルをやった時にもらったものですねここちょっとね汚くて見せられないけれどもまあチョコレートとかなんだろうあとまあ充電器とか目薬とかいろいろ入ってます綿棒とかねこの下に入ってるのはこれね私の大好きなえっ、ー、とボードゲームですこれカナダで買いましたえっ、ー、と これがアバロンっていう人を騙す系のゲームこれが人狼かなワンナイト人狼のボードゲーム版ですこれもう本当に大好きでねただ人数がねいないとできないので最近できてませんけどまあこんなところかなと思いますね部屋ははいイエーイイエイイエイイエイイエイイエイイエイ いえいえあの窓がねとにかくねこっからここまではあの部屋の壁一面に窓なのですごい日当たりが良くて最高です。ということでここはすごく気に入ってますオーナーさんもすごく優しいし、えー、綺麗好きなのですぐあの掃除も行き届いててとても住みやすいです。はい、ということでこちらが私のメキシコの自宅でした。えっ、ー、とまあ少しインフォメーションある とすれば、まあ、家賃はここ1か月で4000ペソ大体2万2000円3000円ぐらいで、まあ、日本に比べたらかなり安いですね。まあ、それで、まあ、部屋は自分のものでその他は全て共同なので、えー、まあ、キッチントイレとかは全部共同になります。えーと、携ケータなぜかあのホテルがすごく高くて、あのー、他の国だと結構500円とかで1泊取れたりするところがあるんですけど ケルタロだと、まあ、最低でも1200円とかは1泊かかるので意外と Airbnb とかあの、まあ、家を借りちゃった方が安かったりします少し長くいる人は多分ホステル暮らしよりも1ヶ月とかで借りちゃった方が意外と安く済みますはい、結構セントロからも近いので、まあ、歩いたら10分ぐらいですぐセントロに行けるところなので、はい、もう私はもうここ大満足 とっても広いしね、うん、前回住んでたところがそのもうここの3分の1ぐらいの大きさベッドがあって机があったらもう何も置けないような、まあ、3分の1以下だなすっごく小さい牢屋みたいなところにいたのでそこで2500ペソを払ってたんですねでも今思うのは本当に部屋の余裕は心の余裕ですはいなのでまあここはおすすめです アラメンダの近くの Airbnb だよ探してみてねということでね今回あの私の家あの紹介してみましたはいどうでしたか、まあ、少しでも参考になればと思いますいいいいかと思ったら是非いいねをくださいお願いします